quiero tomar un momento y yo quiero que oremos en el nombre de Jesús por Nicaragua. Yo creo de todo corazón que Nicaragua está en la antesala de un avivamiento nacional que los cambios no serán políticos sino espirituales, que el Señor va a derramar su gloria sobre esta nación. La Biblia dice que el profeta Ezequiel vio venir la visitación de Dios como tormenta primero. Y yo creo que esta tormenta que ha llegado a Latinoamérica no es más que el anuncio de la visitación más gloriosa del poder del Espíritu de Dios. Y hoy como iglesia vamos a levantar Nicaragua y vamos a creer en el nombre de Jesús que la violencia cesa, que el Señor visite esta nación y que para la gloria de Dios el Señor va a ser de esta nación un ejemplo de victoria en medio de las circunstancias adversas. Padre, en el nombre de Jesús, levanta tus manos. Oramos por Nicaragua y pedimos en este momento que protejas tu grey, que protejas tu reino en medio de ella, que en el nombre de Jesús traiga la justicia que el hombre jamás puede traer. Padre mío, visita Nicaragua. Pedimos por la paz y pedimos, Señor, por un avivamiento nacional. Decretamos en el nombre de Jesús en total fe que los días venideros harán que todo está violencia pase y que la gloria de Dios se establezca en esta nación. Padre mío, cuida a los padres, las madres, los hijos. Cuida de esta juventud que trata de traer justicia y protégelos, Señor. Padre mío, que seas tú y no el hombre. En el nombre de Jesús levantamos Nicaragua creyendo que los mejores días de esta nación están por delante. Y que así mismo como tú llenas con tu gloria esta nación, tú visitas todo Latinoamérica y continúas derramando tu gloria y poniendo bajo los pies del Cordero de Dios todo aquello que se levanta a destruir, a robar, a matar. En el nombre de Jesús oramos, Señor, y te damos gracias por una nueva Nicaragua y por un avivamiento nacional. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, el que lo crea. Amada nación de Nicaragua, te enviamos a decir esto en el nombre de Jesús. Tú estás al preámbulo de una visitación de Dios. Y lo que estás buscando, Dios lo concederá y vendrán cambios absolutamente gloriosos, pero no por medio del hombre, sino por medio de Dios. La palabra de Dios será el estandarte que ondea sobre toda la nación y el Espíritu de Dios tomará posesión en el nombre de Jesús de esa nación. Del norte al sur, del este al oeste, el Señor te visita Nicaragua. Estamos orando por ti y estamos creyendo de corazón que Jehová está en control esta nación. Alguien diga De paso queremos decirle, no hemos cancelado nuestra cruzada y nuestro evento, solo la hemos pospuesto. Eso quiere decir que el diablo no nos va a robar el privilegio de llevar la palabra de Dios y desatar la unción del Espíritu Estaremos con ustedes Nicaragua, le vamos a anunciar cuando creemos que el Señor nos concederá esto y le damos gloria a Dios de antemano de las cosas que van a suceder en el nombre de Jesús. El que lo crea diga amén, amén y amén. Vamos dáselo fuerte al Señor. Vamos dáselo dárselo fuerte. ¿Cuántos creen que viene una nueva Nicaragua? Vamos, ¿cuántos lo creen? Los reinos de la tierra vendrán a cómo nos conocían a nosotros los latinos, como los ladrones, los pandilleros, los brujos. Así nos conocían. Y hoy en día el latino se está dando a conocer como gente de Dios, gente llena de unción, gente llena de poder. Alguien diga amén. Yo dije, alguien diga amén. Nicaragua no será la excepción. Dios se va a glorificar en esta nación en el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor.